大家好，今日讲下我对二零五嘅评价。依家评价同二零二评价一样，只属于我个人嘅睇法，唔属于大家嘅评价。嚟睇嘅观众先睇咗二零五几十次先啦。二零五我唔会俾佢 O P。二零五对我嚟讲就系难。二零五嘅故事唔系唔好睇，但系对我嚟讲真系搵唔到咩优点咯。二零五呢，基本上唔需要咁长。

大和新的旅程，你就讲文明，讲完文明之后咧就好长气咁样讲一堆废话。有人话二零比二零二好，系嘅，冇咗少咗啲嘅，但其实同二零二一样啫，差唔多咁样样好似。我依家就讲下二零五嗰啲剧情先啊。第一集开头讲啲废话已经习以为常，我听得多噶啦。到呢 part 咧，加美拉斯语言呢，时间二十六集，终于再次出现啊！即系你个波动能力大，如雷轰炸机炸船。 呢 part 真系好多问题。第一，波拉战舰嘅主要拍乜鬼事啊？一时红，一时绿，仲有鱼雷轰炸机嘅机动性咁鬼好咩？我唔知喎。记得而家架高机全部机队俾大雾打到有去好糊。第二，德斯拉三世舰嘅入场啦，飞机出击效果嘅冇问题啊？第二个部分令我成头问号，飞机喺呢度点解会走咗去嗰度啊？第三。 用蓝之波拉战蓝个效果会点解会咁嘅样嘅？哇！主炮都冇拧过去，直接开火，劲啊劲啊！你玩嘅主炮全部都系加弹帝斯制嘅。第四波拉战蓝个击沉效果有啲弊，爆炸应该 keep 住舰体爆嘅。呢啲咩嚟嘅？突然系空中爆炸嘅。第五，德西三世依架战舰开炮咧，要睇细节。主炮开火冇问题啊，但系副炮开火，嗱你咩嚟噶？真系好唔掂啊！ 第六，舰艇发射飞弹，轰炸未起飞嘅战舰，对我嚟讲系毫无冲击感。呢啲叫烟，系咪玩 E.S.D.I？我都睇翻二一九九算啦。战斗完咗啦，德斯拉就救咗班加尔曼星人。 有个长发男人话佢咧，佢系真正嘅王。先生，你睇翻佢六年前做过嘅好事先再讲啦。抛弃首都，抛弃加美拉斯星，仲要等个移动城市落个加美拉斯星度，就要搞进阶仪式，加美拉斯将会脱壳而变。shit，加美拉斯又好快翻返去独裁制度噶啦，民主化就会前功尽废。我好憎呢个镜头，镜头转返去地球啦。 但系我出唱，随住呢首歌都响埋，我觉得冇咩问题啊。但系有一堆声音出嚟，呀马托，呀马托，呀马托。呀马拖，呀马拖，大祸祸惨胜再带融融烂烂嘅烂体翻嚟，先再嗌，我都觉得唔为祸啊。 但系整呢个画面，大胡男仔冇事，加个高次元翻嚟，加埋啲声，对我嚟讲维和到极点啊！剧情跳一堆到呢个部分，土门霸生活传咁远嘅咩？古代将有顺风耳嘅咩？我未听过嘅，点解？阿古代象同埋心说从高次元翻嚟地球呢一个部分系最多余，同拉普拉斯盒一样咁多余。到起航部分，乐队演就只得咁样，有冇搞错？ 第一集已经系咁嘅样叫我点样睇落去啊？呢个部分仲可以，但呢个部分唔得啊嘛。第二集高 P A 全部靠剪嘅，有冇搞错啊？真系啊！呢个部分我觉得画风有啲古怪，而一究竟系咁嘅样，二零五呢咁嘅样，镜头又转翻去地球啦。对面落貌啊！ 我们举起嘅名单系冇字嘅，呢个部分咧就交俾大家去评价啦。我都作出一个评价，古代将你搞乜鬼啊？大和好喜寒，我估应该啲钱都嘥喺啲水花嗰度啊。蓝手一样都系歪咗。将去到演习部分啊，飞机演习冇咩问题啊。大和屎忽着火啊！十一行星嘅演习，超光速航行后嘅效果快睇清楚细节。大和号个女带有长片短。 好明显用咗二零二嘅素材啦吓，但系我主炮之前讲咗一次，我唔讲啦。但系日向号嘅炮击非常易，乜鬼嘢嚟噶。演集结束，镜头转翻去加美拉斯星度打桩机嚟啦，平民受灾先。第三集个名应该改为平民永远都系第一个舐嘢先。 打桩机嘅袭击咧，不但只打爆行迹，仲要撞爆咁啲移民船。大佬啊，移民船团躲超光速航行啦，唔好停喺度啊，好唔好啊？加美拉斯星被打爆，移民船团走咗啲，走唔到一堆，之后唔使讲一堆套路。宿罗男队应该叫巴哥男队喺度追紧啊，伊斯坎蒂星暗黑星云帝国嘅男队出场啦，开炮个都对我嚟讲亦都系有啲差。 又是咩事啊？未打中先自爆，击中效果一样都系唔掂。你个漂移先，我打，我打，打唔到我。哎呀，我试啦！睇我四皮走位。Surprise motherfucker！又系未点先自爆，于是喊第二唔见咗啦。第四集里边嘅文戏咧，就交俾大家去评价啦。 我唔想讲太多，打斗方面唔使讲啦，有好多嘢又要俾我轰啦。我都睇翻《银行惊恐队算啦。潜艇发射鱼雷，嗰唔系鱼雷嘅，系机雷。What？What the fuck？吓？战舰可唔可以冇喺空中做靶呢？有空权请俾翻战机做啊！唔该。有一个问题，借得得师奶三世有波动护盾嘅啫咩？导弹同我用啦，冇喺度做装饰啊，好唔好？ 嗰啲战男嘅主炮即系肥得鬼死准啦，之后又唔准。大学部部成员里边咧，有人喺度防范去伊斯坎达尔，其实都系依三个人喺护卫舰队里边咁鬼怕你开太阳前走啦。土木想去伊斯坎达尔就搞个叛乱出嚟，我咪冇呢老系加个元素落去啊，又系叛乱，又系叛乱，闷唔闷啊？ 前章咁样制作，佢都可以上映，劲劲啊！相比同年十二月尾上映嘅《咒术回战零》呢，简直差天共地。我以为二月上映嗰套后章冇咁离谱啊！天真，我最初睇预告片真系太天真，居然俾一堆战斗画面压晒。 第五集，大和冲咗落去又上翻嚟，英雄发射解装备嘅反蓝导弹，战机用嘅对地导弹炸蓝，设定改咗一大堆。呢个明明系对地导弹嚟嘅，点解会变咗空对蓝导弹嚟噶？吓！啊！佢度板咁都放得出嚟嘅，呢个仲离谱，掂都未掂，有先自爆，仲要你个穿毛开炮特袭，一样都系唔掂。 啊，加乜鬼粒子啊！得下讲完啦，我就讲剧情。波同炮打败行星之后，副引擎啲能源去晒边啊？波动护盾按道理嚟讲系波动引擎能量而唔系辅助引擎嘅喎。我唔明啊！戈尔巴要触发重力攻击一向后嘅射口咧，系咁嘅样嘅。What the hell？ 小型鱼类发射管变咗喷射口。Oh my god！边条友做噶？喺救难民呢场战斗里边呢，阿迪之少校呢揸住架 D W G 六二，攞个战斗机炮去打爆人哋个拦桥。器，系嘅，啱嘅，但系打唔打得爆噶？又打完啦，又攞飞弹打佢拦截器，炮打唔到。个机炮呢又系咁红完又黄，黄完又红，之前仲劲。 蓝嘅。镜球交俾 I C 零八八队，主炮开火，冇藤学效果，睇翻二一九九。我开咗咩事啊？速射炮咩事啊？唔系速射咩？点解会系一发一发一发咁打嘅？呢个画面，呢炮唔讲啦，我睇完我净系觉得，喷射口可以冇乱咁点啊！ 第七集，呢拍铲咗佢算啦，烧咗佢算啦，当冇睇过。一集全部喺度讲文明，文明，文明，文明。我睇完都出现心理阴影啊！阿斯塔沙女王知道阿梅达之咧想要，个伊斯喊大野星，就以一个条件，俾呢间美拉斯移民船走咗先。德斯系黐咗线，家下最近德斯艾三世同埋八世可能有啲埋相对。个喷射口咩事啊？ 啱啱蓝色，依家又嚟品红，有冇搞错啊？制作组，啱啱乱点完，依家一仲要嚟个换颜色大法，下一拍。What the？惊惊！古代救人，落线讲嘢，shut the hell up！好烦啊，同我炸炸咁多救人啊！ 老子冇时间听你讲废话。电影嘅结尾咁鬼好咩？跌上天嚟都要靠人手推。医生冚第医生自爆，斯塔西女王化灰。完啦，嗰个箱嘅光居然变咗一个 B B。哦，苏格。古代将同特斯拉 say 个 bye 就走人。呢个场面咧简直系反物理嘅，冇氧气啊，全真空啊，阿特斯拉已经死咗啦。 仲俾啲风俾佢吓？吓播音乐，大胡好冷咩咩嘅，仲同我讲话根据科学资料制作。我睇嚟只系伊斯系第二嘅暴风雪先系咋。将时间断层炸毁呢个咧就删除咗佢，就冇土门之后嗰单嘢啦。冇需要嘅快快同我尽量删除。我将第七集同我消失啦，唔该。二零五咧里边有啲战舰细节整得有啲好嘅，但系都系无法挽回我对佢嘅评价啦。音乐好听就系咁咯。 算啦，我唔想再浪费口水嚟讲。有人话呢个只不过系过渡作品嚟啫，有得睇就算啦。有得睇就算，鬼魅之人嘅无限列车篇算唔算过渡作品啊？我又攞一样系年尾上映嘅走术蝴战灵》，未香出场，有几个人啊？五条五步打德斯拉，五条五步打底价尔，不知几好睇嘅。稍为纯爱同大意有啲令人尴尬啫，已经系好好噶啦。 相反，二零五啊，咩嘢嚟噶？搞乜鬼啊？喺大和号呢度加个机库门口嘅，我已经唔再期待三一九九嘅上映。我觉得三一九九呢套戏里边会有独角兽嘅套路，唔知边个导演去负责执导啊？编剧唔好谂啊，都系佢嘅。边一家动画制作公司负责大和号三一九九？我唔知，有可能系日升公司负责制作。 即系跟定动画嘅制作公司，唉，算啦，我自己可以学 FreeD 动画制作先啦。讲完啦，讲到缺糖啦，下一次咧就做仙女座级，下次再见。嗯。